Hukum ziarah kubur hari raya. Bagi soalan yang terakhir. Ziarah kubur hari raya. Nampak tak? Haram hukumnya pada hari raya haji dan hari raya puasa kita ziarah kubur telanjang. Ha tu jawapan dia. Faham lagi? Haram. Pasal apa? Haram pasal telanjang. Dah lah pakai baju macam biasa. biasalah tutup aurat. Kalau tutup aurat, tidak ada nas yang melarang. Bahkan itulah suruhan Rasulullah. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakirul akhirah. Dulu zaman jahiliah kamu tidak dibenar ziarah kubur. Sekarang kamu sudah mantap dengan ilmu-ilmu Islam. Sahabat aku ngaji belaka dah. Ziarahlah kubur. Kerana ziarah kubur mengingatkan pada akhirat dah kalau ziarah hari raya sunat hari dak raya sunat juga jadi hukumnya sepanjang tahun 365 hari setahun sunat ziarah kubur dah yang kata yang tak betul tak betul kita anggap hari raya saja sunat ziarah kubur hari lain tak sunat ini salah ha situ baru salah Dah buat apa dia pergi ziarah hari raya saja? Itu yang kita nak marah ha. Pasal dia balik cuti raya je. Kan dia duduk kerja di Johor kan? Takkan duduk Johor balik ziarah kubur. Mesti balik kampung dulu baru ziarah kubur. Faham tak eh? Takkan duduk Johor naik kereta pergi ziarah kubur kejap pagi. 4 jam jalanan lepas tu naik pula 4 jam jalanan. Ziarah kubur 5 minit. Jauh. Dia balik raya. Bila balik raya, mun apa geng-geng yang balik raya yang duduk merantauan balik ziarah kubur hari raya atau petang nak raya kita hak duduk kampung apa ziarah hari raya je ha? kita duduk kampung dah ziarah hari lain boleh nak tunggu dia juga salah situ jadi dia betul kita salah sebab apa dia betul pasal dia balik cuti raya kita nak cuti dah duduk kampung dah takkan nak tunggu raya asal raya kot baru nak pergi mak kata ha, bawa kendi eh jiruh kubur cik eh. kita bawa ni jiruh juga apa jiruh dah dah salah kubur je kekek faham tak dah setahun sekali baru pergi raya baru pergi dia tak ingat ah, itu dekat dengan pokok dia ni nampak pokok jadi banyak dah orang manusia tau pakai duduk lah nah, ha, dia kata ayah kita ni pasal nisan bulat nisan bulat kan ayah muda kau ayah pun nisan bulat kau nah, ha, jadi biar faham jangan kita gaduh nak hukum dia ni dia patua jarak kubur hari raya haram ni orang jahil jangan pakai golongan jahil pura-pura jadi ustaz pura-pura jadi tuk guru kononnya pandai hadis pandai apa mengeluarkan fatwa bi ghairi ilmi fa aftau bila ilmi nabi pesan dah akhir zaman ada orang yang belagak pandai beri fatwa tanpa ilmu fadallu mereka sesat wa adallu mereka menyesatkan manusia yang lain ziarah hari apa pun silakan siang dan malam harus cuma orang yang jenis takut makruh ziarah pada waktu malam faham orang jenis takut kan nak dengar khairu cabut habis batu-batu ni siang orangnya pijuk lagi takut sangat nah jadi boleh ziarah hari hari raya pagi raya petang raya tak mau ziarah pun tak berdosa kerana hukumnya adalah sunat saja nah ha, dan satu lagi peringatan bila berhari raya ini kita jangan lupa takbir walitu walitu kabbirullah ala ma hadakum hendaklah kamu takbir besarkan Allah kerana Allah pilih kita Islam, iman, duduk pula dalam jamaatul ulama bersama alim ulama, besar dak nikmat Allah beri pada kita. Walitu kabirullah, jangan aduk gaduh ke sate sangat, jangan aduk kata ke nasi dagang saja, siapa kamu lupa Wali walitukabbirullah untuk bertakbir pada Allah pada startnya petang malam hari raya sampai ke pagi hari raya sebutlah ramai-ramai anak beranak dengan ayah dengan tok dengan tok orang dengan nyik dengan adik dengan susu dengan mak Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah walillahilham ha kata gitu insyaallah masuk dalam ayat walitukabirullah ala ma hadakum wa'alakum tashkurun kamu besarkan Allah takbir Allah pada malam raya tanda terima kasih Allah pilih kita beri hidayah kepada kita beri puasa beri raya beri agama Nah, maka kamu jadi orang-orang yang bersyukur wallahu alam